Да, и Африка тоже наша земля будет. Мы освободим всех от этих страшных, ужасных фашистов, от этих правосеков, гомосеков. А вот. А Молдову тоже было бы неплохо. Молдова не против И Молдова, кстати, вот не против присоединиться к Новороссии, к таможенному союзу, да.